Ja, jeg har byggt om um fondt, og jeg vil ta sig ut i om det er möjligt vid en lönarhakkan. Lönarhakkan? Okej, kan du också då? Jag har ju också unda om alltid att 3000 kroner är passande. 3000 kroner? Ja, det är det synte. Vil du gå vid? 3000 kroner... Men uh, eh, okej. Okay. Ja, det passar faktiskt väl till att vi att ha bruk på ramparna til till Peol. Det kom det ganska är en lösning. Vad du?